emas ismim o'tkirbek familiyam abdullayev va man hozirgi kunda bitta onlayn loyiha kuchli bitta biznes loyihaga loyihada o'zimni biznesimni yuritib kelyapman и hozir bugun kim biz bilan suhbatda bo'lib turgan bo'lsa mana shu biznes nimaligini sal yoritib tanishtiruv suhbatini o'tkazamiz keling slaydlar orqali bu kompaniya haqida ekranlaringga slaydni chiqarib turib man tanishtirib o'tishga harakat qilaman ho'p ekranga slaydlarni chiqaramiz hozir Ana hozir ekranlaringda ko'rib turibsizlar e, total life changes tlc kompaniyasining rasmiy savdo belgisi e, mana shu total life changer kompaniyasining 150 davlatda mana shu e, rasmiy belgi orqali tanishadi I bu kompaniya qanaqa kompaniya va nima imkoniyatlari bor hozir sizlarga qadamma qadam Э, oddiy betda nima qilish mumkin va nima bilan shug'ullanadi kompaniya man sizlarga yoritib beraman ho'p e, birinchi nimadan bilishimiz kerak e, kompaniya boshqa mashhur bo'lib ketgan milliardlik kompaniyadaqa o'z tarixiga ega bu qanday ekranlaringda ko'rib turibsizlar e, qizil pidjakda kompaniyani asoschisi janoblari и Джек Феллон деген э, bu inson 1999-yilda o'zi э, bitta biznes g'oyani ushlab э, biznes yurg'izishga qaror qilgan. 1999-yilda Total Life Changer kompaniyasini rasmiylashtirib, o'z faoliyatini tasavvur qila olmaysiz, o'zini uyida tomorqasida gara boshlagan. 21-asr интернет internet ulangan, internet magazinni tashkil qilib hozir mana rosa dolzarb mavzu и mana shu orqali o'z biznesini yurg'izishni boshlagan va 2003 yili total life changer kompaniyasini dunyo tanishni boshladi juda katta e, ofisga hozir ega asta sekinlik bilan bu kichkina g'oyadan boshqa kichkina harakatdan boshlangan katta g'oya haqiqiy o'z ko'rinishiga shakliga kelgan и hozirgi paytda ko'rsangiz e, ikki ming o'n to'qqizinchi yil ikki ming yigirma yil ikki mana bu yil 2021 yil ham hatto bu yil hali erta aytishimiz amerikani reytinglar kuzatish va kompaniyalarini nima deydi reytingini ko'rish bo'yicha dsa sayti bo'yicha ko'radigan bo'lsak top 100 talik eng kuchli kompaniyalarni ichida eng qulay ish joyi degan nominatsiyada birinchi o'rinda turibdi 3 yildan beri. E, hozirgi davrda bu kompaniyani hozir e, boshlanishi Amerikani o'zida boshlab, e, Severna Amerika qo'shilib, keyin Lotin Amerikasi juda katta e, nima bilan Braziliya, Argentina, xullas Lotin Amerikasi qo'shilib ketgan. Rivojlanib, rivojlanib, yaqin e, yillarda bu u yigirma yillik tarixga ega bo'lsa clc unaqa yigirma yilni ichida qamrab olmagan bizni taraflarga yevropa e, rossiya qozog'iston o'zbekiston taraflariga ham mana turkiyalarga kirib kelishni boshlagan nima sababdan kompaniyani kompaniyani o'zini yettita qadriyati bor mana shu qadriyat insonlarni tortyapti hozir chunki biznes qilaman yoki birorta odam bilan muloqot qilaman nimadir qilaman desa inson quruq e, pulli munosabati bilan qolib ketgan bu kompaniyada e, shunaqa muhit bo'lib qolganki insonlar bu kompaniyani ichida birgalikda bo'lib turganini rivojlanishini kuzatib yoki ichida birga ishtirok etishni xohishi paydo bo'lgan chunki bu yerda e, kayfiyatni ko'tarinki holda biz ko'proq ishlar bajaramiz degan mana bu qadriyat bir birini hurmat qilish bir e, agar ingliz tilidan rus tilidan e, tarjima qilib turgan bo'lsak bir bir biz bir birimizni yaxshi ko'ramiz va nuqta bo'ldi boshqa gap so'z yo'q hamma narsani kelishib olsa bo'ladi shunga o'xshash mana yettita qadriyati mana shu qadriyati mani ham shu kompaniyaga tortgan endi kompaniyalarni e, chekkaga olib turib вообще biznes ko'ray turganlarni holatini ko'rib chiqib turgan bo'lsak hozirgi paytda e, dunyoda o'zgarishlar bo'lib ekonomika finans davri bozor e, savdo yo'nalishlarida kasb tanlashda agar olib turgan bo'lsak e, ilmiy tadqiqotlar kuzatuvlarda nima natija beryapti oxiri oqibat eng kuchli daromad topsa bo'ladigan va aniq aniq qolay turgan yo'nalishlar bu sog'liqni saqlash salomatlikka tegish yo'nalish va texnologiyalar texnikaga texnologiyalarga tegishli bo'lgan kasblar qoladi deyilyapti bitta eng kuchli mana shu bo'ladi и e, total life changer kompaniyasi aynan mana shu yo'nalishda e, jadal qadamlar bilan ilg'or bo'lib ketyapti yana bitta e, nima kuzatuv bu hozirgi dunyoda eng kuchli nima deydi Э, ilmiy tahlil qilib yoki ekonomistik tarafdan tahlil qilinadiganini ko'rib chiqsa hozirgi paytda IT yo'nalish bilan birga savdo qilib mana internet magazinlar yoki mana shunga tegishli yo'nalishlarda olib turilgan bo'lsa mana shu yo'nalishni savdosi 7 trilliardga qarab ko'tarilib ketyapti agar an'anaviy biz tushunchamiz bor e, do'kon oldi berdi savdoni hisobiga olsangiz именно IT yo'nalishdagi to'g'rilanishi kuchayib boryapti и hozir zamon bilan barqadam bosish uchun именно total life changer kompaniyada hamma imkoniyat bor endi TLC kompaniyasi nima nimalar bilan mashhur va nima savdo sotiq bozorlarini mashhur bo'lib egallab olgan ko'rib turibsiz mana to'rtta yo'nalish birinchi yo'nalishi bu vaznni korreksiya qilish deb nomlaymiz agar adabiy til bilan aytsak atak aytish mumkin hozir ortiqcha vaznlik insonlar juda ko'p и bu kasallikka juda aksariyat holatlarda kasallikka olib kelyapti и mana shu yo'nalishni ichida salomatlik uchun kerak bo'lib turgan tabiiy mahsulotlari bilan juda mashhur bo'lib ketdi ayniqsa rivojlangan davlatlarda mana ayollarni ko'proq olsak yo artistlarni olsak hozirgi paytda oddiy inson ham bu haqida o'ylaydi vaznni yo'qotib bunday ozib olib o'zini vaznini qaytarib olish amri mahol bo'lib qolyapti и mana shu yerda juda katta bozorni o'zini mahsuloti bilan egallagan ikkinchi yo'nalishi bu umumiy salomatlik sog'lom qarib olish hozir juda og'ir bo'lib qolgan sababi tagini surishtirsangiz 50, 60, 70 yoshdan keyingi insonlarni, mana shu yoshi ulug' insonlarni qaray turgan bo'lsak, sog' salomati bor, ammo juda kam bo'lib ketyapti borgan sari. Ana odatiy holat bo'lib qoldi. Yosh katta bo'lsa, davleniyasi bor, tizzasi og'riydi, beli og'riydi, bosh og'riq, uyqusi yaxshi emas. Xullas, agar chuqurlashsak, og'ir-og'ir kasalliklarga ham yetib boradi odam gap bilan. endi total life changer kompaniyasi mana shu bozorga kerakli bo'la turgan bunaqa insonlarga kerak bo'la turgan juda kuchli ilmiy ixtirolar qadimgi tabobatdan boshlab kelib hozirgacha 21 asrda hattoki muhim bo'lgan e, tabiiyatdan olingan narsalar bilan e, juda kuchli e, tovar obrotga ega bo'lgan uchinchisi bu ajoyib yo'nalish boshida man tasavvur ham qilolmaganman bu bu bozor qanaqaligini bu qanday qilib pul qilsa bo'ladi faqat o'zini tushungan odam qilsa bo'ladi deb o'ylagandim bu kofe yo'nalishi ammo bu yerda ham bitta ajoyib joyi bo'ldi bu yerda oddiy kofe bilan bu bozorga kirib kelmadi total life change kompaniyasi kofe kofe o'zi asli ichishga ehtiyot bo'lib bunday hushyorlik bilan iste'mol qilavergan ichimlik ammo Total Life Changer kompaniyasida organizmga shifobaxsh kofe qilib yaratilgan narsa bilan bozorga kirib keldi. Hattoki e, ba'zi muammolardan qutulsa bo'laytirgan. И e, uchinchi e, yo'nalishi bu efir moylari, mana efirniy maslahat deb yozilgan. Bu ham juda kuchli yo'nalish dunyoda. Bu bilan qiziqib ko'rish kerak. man olib ko'rdim boshida bunaqa narsalar kam ishlatar edik no hozir tushunib qolganim uchun efir moylarini xilma xilini ko'rib э, bu yo'nalishiga ham qiziqib qoldim biz hattoki uyga ham э, bitta turini olganmiz keling endi man sizlarni mana mahsulotlar yo'nalishidan e, aytdim e, sal chuqurlashamiz hozir e, dolzarb mavzu dunyoda dolzarb mavzulardan biri bu ortiqcha vazn va semizlik yevropani olsangiz amerikada juda bu juda katta mavzu sog'liqni saqlash vazirliklariga ammo o'zimiz o'zbekistonda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lyapti qarang mana raqamlarni berilgan bu yerda ortiqcha vazn bilan vazn bilan hozirgi paytda normadan o'tib ketgan semiz odamlarni hisobga olsak 1 milliard 9 900 e, million inson ortiqcha vaznga ega. Bu yaxshilikka olib kelmasligi aniq. endi bulardan 650 millioni ortiqcha vazni kasallikka o'tib ketgan ajireniya kasalligi juda og'ir e, insonlar bular ba'zida ba'zilarini oshqozonini kesib operatsiya qilishadi yog'larini kesib olib tashlashga bunday tikib qo'yishga majbur bo'lib turgan holatlarga ham hatto kelinadi chunki dieta bilan ishi bitmaydiganlari ham bor endi bu jarayonda ichida Total Life Changer kompaniyasini mana sizga birinchi mahsulot hozir bir ikkita uchtasini aytib ketaman chunki mahsulotlar ko'p hamma o'ziga kerakli narsa topa oladigan yaso T deb nomlanib turgan juda yoqimli ichimlik damlab ichiladi bu total life changer kompaniyasida bitta zo'r gapi bor ularda barcha buyuk ishlar yaso dan boshlanadi deb nimaga bunaqa deyilgan nimaga barcha ish e, buyuk ishlar yasotiydan boshlanadi birinchidan yasotiyni tarkibini ko'rib chiqilsa agar siz taklif qilgan insonga bemalol murojaat qilishingiz mumkin mana shuni videoni ko'rib turgan bo'lsangiz e, tarkibi haqida to'liqroq ma'lumot bersin hozir imkoniyatimiz yo'q chunki e, yana berib turgan ma'lumotlar bor buni ichida yasotiyda to'qqizta eski qadimgi tabobatdan ibn sino davridan mashhur bo'lib kelgan hozirgi paytda hatto aptekalarda ham don haligi отдельно отдельно ko'rib qolish mumkin hammasini yig'ib bo'lmay turgan ko'p davlatlarda qaysidir davlatda o'ssa qit'ada boshqasida o'smay turgan to'qqizta o'simlikni bu yerda jam qilingan и uch mahal ichganda buni nonushta tushlik va nimaga ujinga uch mahal bir stakandan ichilganda qanaqa e, effektlar olinyapti birinchidan birinchidan e, yasotsi eng kuchlik eng yumshoq eng o'ng bu detoks detoks degani bu endi meditsina e, tilidan olinadi detoks degani oddiyga turgan bo'lsa organizmni toksinlardan ortiqcha chiqqinlardan tozalashga juda kuchli yordamchi birinchi очередda birinchi o'rinda nimani oshqozon ichakni zo'r tozalab beradi bu ayniqsa natijalar ichagida muammo bor qabziyat ichi qotay turganlar oshqozoni buray turganlar mana shularda juda tez effekt beryapti bu endi ammo jigar o'tqob qon tomirlarni ham tozalab yordam berib yuboradigan xususiyati bor yasotini ikkinchi yana bitta zo'r qiziq joyi immunitetga tegishli bu yasotini kerakli darajada joy joyiga qo'yib ichgan odam qiyin emas uch mahal ovqat bilan birga ovqat mahalda taqsimlab olib ichib yurishi buni e, immunitetini joyiga tiklab olib ikki barobar kuchli zaparga bo'lish shuning bilan birga asab tizimini tiklanishi zo'r bo'lyapti bunda nima degani uyqu yaxshilanishi oddiy asab tizimiga tegishli e, oddiy insonlar uchun siz bilan menga qiziq joyi asab tizimi tinchligi bu uyqumizga bog'liq uyqu yaxshi bo'lish uchun organizm yaxshi soz bo'lishi kerak yasoti ichgan odamlarda immunitet ko'tarilgani bilan birgalikda asab tizimi joyida to'liq uyquga to'yib turayotgan bo'ladi odam ana shunday e, ertangi kuni yaxshi unumdorlik o'tishiga bu buni garrovi e, uchinchi masala yasotini biz ozish haqida gapirdik yasoti hozir eng mashhur qilib olgan jarayoni ko'zga ko'rinmay turgan oddiy insonlarga bu ortiqcha vazndan qutulish ozib olishdi chiroyli ozish ortiqcha emas haligi chegaradan o'tib ketmagan holatda bir hafta ichgan ichganlarida ikki kilo vazn yo'qotganlarini biz ko'rdik и buni natijalarini hatto instagramdan ko'rib olsa bo'ladi nimaga besh yuz mingdan ortiq inson instagramga qo'yib yuborgan o'zini shaxsiy natijasini qanaqa qilib bel paydo bo'ldi ortiqcha vazndan hatto erkak kishilarni haligi og'ir holatda tushib qolishiga chegarasiga borib qolgan semizlarni ozganlarini именно билан bilan катта katta бор. Э, bor. Э, natijalari bor, ko'rib бўлади турган. turgan. Endi bundan keyingi mahsulotimiz agar olib qarayotgan bo'lsak, e, bu Nutra Booster mahsuloti. aynan Total Life Changer kompaniyasini ishi e, Jack Fallon janoblari mana shu Nutra Booster bilan o'zi boshlagan aslida. Hozirgacha bu e, nimasi tarkibi kuchaytirilgan Э, juda zo'r э, nima tarkibga ega buni hozir tengiga agar solishtiraman desangiz tengini topish topib bo'lmasa ham kerak sababi nutrobooster suyuqlik holatida juda yoqimli sariq rangga sitrus tamga ega bo'lgan ichimlik kuniga 30 ml ichsa bo'ladi va tarkibagani mana slayddan qaray turgan bo'lsalar 72 ta mineral o'ylab ko'ring minerallarni qayerdan olish mumkin mevalarni sabzavotlarni agar polni hisoblasangiz mana shu 72 tasini to'liq olish juda qiyin qanchasini yeb tashlash kerak uning uchun yigirma ikkita fitonutrientlar xo'sh vitaminlar va aminokislotalarga juda boy umumiy soni mana shu makro mikro elementlar aminokislotalar vitaminlar hokazo olsangiz bir yuz qirq sakkizta и buni e, iste'mol qilganlar buni suyuq oltin deyishadi chunki rangi tilla rang bo'lganiga yaqin va sariq bo'lgani uchun suyuq oltin kimga suyuq oltin organizm uchun bu juda qimmatbaho oziqa 30 millilitr har kuni ichiladi i bu mineral kerakli joyida o'zi ishlab beradi buni ham natijalari juda ko'p и mana shu nutra booster 20 yildan beri mashhur Э, mahsulotlardan ham faqat gapiraverib turgan bo'lsak mahsulotlar juda ko'p mana hozir ekranlaringda ko'rib turibsizlar slaydda mm, har xil bitta ayollar uchun blossomi degan mahsuloti e, mana gormonalniy narushение boshlay turgan e, boshlanib qolgan ayollar yoki qizlar bo'lib qolsa balog'at yoshiga yetib qolib muammolari hatto chiqay turgan bo'lsa ana shu blossomi mahsulotini man e, qo'rqmasdan tavsiya sifatida ham aytishim mumkin nihoyat siz o'zingiz buni nimaligini yaxshilab uni o'rganib chiqsangiz ma'qulroq bo'ladi soch tirnoqlar mana ayollarga qizlarga tegishli joyi ana shu soch tirnoqlar uchun terini maylligi zo'r holatini qaytarib olish uchun hattoki sportsmenlarga mana o'zim ham zakaz berdim matrix degan mahsulotni hamma proteinlar ichi yotibdi это shunaqa komplekski u proteinni ham o'rnini bosadi immunitetni ham ko'tarib beradi energiya ham beradi xullas uni nafaqat endi sportsmenlar no sportsmenlarga man tavsiya berardim o'shani ichishni yoki mana techu degan mahsulot bor techu mahsuloti bu sostavi okean dengizdan olinib turgan spirulina u spirulina mahsul e, nimasi tarkibidagi spirulina hattoki bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yildan beri kosmonavtlarga nasada Amerika kosmonavtikada e, medik meditsina olimlari berishini shart kosmosga uchib ketayotgan odam iloji bo'lsa o'sha yerga ham e, qo'shib berib yuboray uslublarni topishgan e mana shu texnologiyalar bilan total life changer kompaniyasida kapsula ko'rinishida o'sha spirulinani nomi bilan techu deb nomlashgan yoki mana kofe haqida aytdi mana delgado degan kofe oddiy kofe emas arabika navini premium klass kofesi endi u premium klass kofe arzon bo'lmaydi shunchaki kofe qilib qoldirmadi qimmat baho desa ham uni tarkibiga qizil reysha degan o'simligini qo'shishgan xitoy tabobatida ming yillardan beri ish ishlatishadi imperatorlarga sekinroq qarish uchun nima qarilik oldini olib soz yurish uchun Э, qon tomir э, yurak sistemaga asab tizimiga immunitetga hokazo hokazo ishlatilib turgan o'simlik и e, bu o'simlik mana shu kofeni ichida bor va yana boshqa boshqa tarkiblar bor juda puxta e, ixtiro qilingan agar e, nimani aytib turgan bo'lsak bunaqa mahsulotlarda turma tur yosh bolaga deysizmi ayollarga qizlarga xolalarga qanaqa vaziyat bo'lsa mana shu vaziyatini orqaligidan surishtirib o'zingizga kerakli mahsulotni bu yerda topa olasiz chunki salomatligidan aziz narsa yo'q o'zi Endi mana natijalar eng osoni sizlarga ko'rsatish mumkin bo'lgan haligi gapsa ham ko'rinmay turgan bu oz insonlar mana ko'rib turibsiz yuliya e, leyman minus o'ttiz ikki kilo e, o'z rasmda o'zi gapirib turibdi chap tarafda eski holati и e, o'ttiz ikki kilo vazndan keyin mana конечно ayollar oynaga qarab e, настроенияsi yaxshi bo'lishini xohlaydi e, man o'ylaymanki bu yuliya mazza qilib har kuni o'zini oynada aksini ko'rib tursa kerak yoki snejannani qarang ellik kilo minus bo'lgan snejana babushkina o'n olti kilo yigirma ikki kilo yigirma yetti kilo mana endi bu ayollar endi man sizlarga erkaklarni ham ko'rsataman mana sizga erkak kishi qo'pol bo'lsa ham sal haligi e, rasm ta'riflab o'tib ketaman chap tarafdagi eski holati mana kaltak ushlab turibdi vazn ortiqchaligidan yurishga qiynalgan и e, ma'lum bir muddatdan keyin nima o'sha paytda boshida kiyib yurgan nimasini kiyimini ushlab turibdi qo'lida уже bunaqadan ikkita sig'adigan holatda вот Yana bu salomatligini tiklab olishga, ancha harakati, qon tomiri yurak sistemasi joyiga tushishga ancha yordam berib yuborgan bu mahsulotlar. Endi mahsulotlar haqida yana sizga ma'lumot qiziq bo'la turgan bo'lsa, siz taklif qilgan insonga murojaat qiling. и e, mahsulotlarni asli e, tarkibi e, qanaqa holatda olsa bo'ladi, qayerdan topsa bo'ladi va vaziyatingizga qanaqa mahsulot qiziq mana shu ma'lumotlarni sizni bugungi uchrashuvga taklif qilgan insonga e, gaplashib bo'lganimizdan chiqing и e, telegram orqaligimi yoki shaxsiy uchrashuvmi yoki bu kompaniyani mutaxassislari bor anchadan beri bu kompaniyani ichida e, harakat qilib turgan insonlar hattoki maslahatlashaman desangiz shifokorlari ham bor bu kompaniya bilan hatto hamkorlik qilib ketgan endi keling sizlar bilan total life changer kompaniyasini rag'batlantirish marketing plani bilan tanishtirib o'taman nimaga man bu hozir bu mavzuga o'tyapman chunki salomatlik yaxshi bo'lsa xudoga shukur sog' salomat yurish imkoniyati mana bor siz sog' bo'lsangiz salomatlikni ushlab qolish imkoniyati bor chunki salomatlikni ushlab qolish 21 asrda asli holatda yurish ham qiyin bo'lib qoldi yeb turgan ovqatlarimizni ekologiyani holatiga chunki sun'iy narsa ko'p aralashib ketgani uchun endi sog' yurishni yonida boy yurish ham qiziq kompaniya mana shu masalani ham taqdim qilyapti kimga qiziq bo'lsa kompaniya bilan hamkorlikda birga o'zingizni biznesingizni qurib olishingiz mumkin chunki mahsuloti tayyor endi it yo'nalish dedim total life changer kompaniyasining internet magazini tashkil qilingan и bu internet э, magazin hozir shu darajada mashhurki э, ko'chaga chiqmagan holatda xarid qilib narsalaringizni zakaz berib xohlagan mahsulotingizni uyga olib keltirib to'lovini onlayn tarzda to'lab bemalol har qanday davlatga yo mahsulotni jo'natib yuborib yo o'zingizga boshqa davlatdan chaqirtirib olsangiz bo'ladi Men прямой amerika Ovozingiz eshitilmay qoldi. Ovoz kelmayapti. Tak, uzr, menda nima? Internet bitta zboy bo'ldi. Hozir eshitilyaptimi? Eshitilyapti endi. Aha. Bo'pti. Xo'p, marketing planda to'xtadik. 50 50 50. marketing plan nimasi bilan qiziq? Qarang, qadamma-qadam hozir e, tushuntirishga harakat qilaman. birinchi masala mahsulotni bemalol klientga sotish mumkin. Qo'lingizga mahsulot ushlamaysiz, yetkazib berish bilan shug'ullanmaysiz va to'lovini bilan siz ovora bo'lib yugurib yurmaysiz kassaga. to'g'ridan to'g'ri dunyo bo'yicha xohlasangiz qo'shningizga xohlasangiz chet eldagi birorta tanishingizga mana shu mahsulot haqida bunaqa yo'nalish borligi haqida ayting kim qiziqsa mahsulot olay turgan bo'lsa har bitta mahsulotni ichki tan narxi bor u balloviy sistemada har bitta mahsulot uchun bir oylik to'plamiga kompaniya sizga 20 dollar to'laydi har bitta mahsulot uchun bir oylik to'plamiga juda ajoyib har bitta mahsulot uchun endi e, ko'pchilik ko'pchilik bu narsani tushunib qolgandan keyin klient bo'lib qolib ketgisi kelmayaptida e, kompaniyadan qanday pul ishlasam bo'ladi birgalik hamkorlikda deyishyapti bu jarayonni ichida siz o'zingiz uchun mana любой bu kompaniya bilan hamkorlik qilaman deb turgan inson kattaroq ob'yomda 200 ballik e, mahsulot zakaz beriladi va registratsiya qilinadi e, kompaniya bilan shartnoma onlayn o'tirgan joyingizda sizni taklif qilgan inson bu narsani juda yaxshi tushunadi chunki bu yerda qog'ozbozchiligi yo'q hammasi elektron tarzda ketadi endi siz agar biznes boshlagan bo'lsangiz biznes boshlagan bo'lsangiz sizni ortingizdan birorta tanishingiz sinfdoshingiz qarindoshingiz hamkasabingiz e, nima deydi atrofingizdagi insonlar ham siz bilan menga o'xshab qayerdan daromad yana oilaga olib kirayotgan e, yetmagan joyini to'ldirish uchun ham e, buni qo'shimcha daromad sifatida ishlatishyapti endi qarang 200 ballik mahsulot deganda bu 5 oylik 5 oylik to'liq komplekt nimaga bunaqa taklif berilyapti agar biznesga kirib kelaman desang 5 oylik to'liq komplektni o'zing olib deyapti bu jarayonda ichida o'zingiz iste'mol qilib ko'rasiz iste'mol qilsangiz natija olganingizdan keyin sizni o'zingizda ko'rinadi bu narsa manda xuddi shunaqa bo'ldi chunki man elliginchi razmerga yetib olgandim yoshim qirqdan oshgan hozirgi paytda qirq olti razmerga qaytib olganman eski e, vaznimga qaytdim va o'zimni his qilishim juda zo'r endi o'zimnikini ichib yuborgandan keyin qo'limda qolmaganda yonimdagi срочный so'ragan sotib olaman deb turgan odamda yonimda zapas bo'lmasdi bu jarayonni ichida mana shu ikki yuz olinadi endi sizga qo'shilib turgan biznesga qiziqib siz orqali bu biznesga shartnoma qilaman deb turgan inson ham xuddi shu ishni qilsa ikki yuz ballni teng yarmi sizga yuz dollari daromad bo'lib beriladi mana sizga pul qilaman desa endi har doim odam e, biznesga qo'shib yuravermaysiz bu yerda o'sha ikkita uchta to'rtta sherigingiz paydo bo'lib qolganda уже jamoangiz bor biznes jamoa sizlar jamoa bo'lib qolasizlar chunki uni ichida begona yo'q bu o'sha sizni jamoangizni ichida bo'la turgan tovar оборотdan berilib turgan yana bitta daromad turi bor bu bon, binarniy bonus deyiladi umumiy tovar оборотdan уже minglab dollarli tovar оборотdan o'n foizdan yigirma besh foizgacha mana shu ikkinchi daromad e, birinchi daromad turida chegara yo'q har qancha e, komanda qurishingiz mumkin binarniyda общий товарооборотda chegara bor bu отдельный yana qo'shib beriladigan e, yuz ming dollargacha oyiga daromad olib turgan insonlar bor bundan keyingi qadam sizni ortingizdan bilib qolib eshitib siz sababchi bu biznesni boshlab yuborgan odamlarning daromadiga qarab kompaniya sizga yana e, ustoz haqidaqa birinchi va ikkinchi уровень deyiladi 50 foiz birinchi уровеньdan ikkinchi уровеньdan 10 foizdan 50 foizgacha daromad berishni boshlaydi kompaniya total life changer kompaniyasini mana shu jarayonida umuman beray turgan to'lovlardan chegara yo'q keyingisi bor keyingisi bu bonus e, bonus life changer deyiladi bu e, bet e, total life changer kompaniyasida ham karyera qilsa bo'ladi o'sish jarayoni bor har bitta o'sgan qadamda pog'onasida o'zini nomi bor и milliy direktor degan daraja bor mana shu darajada umumiy olib turgan daromadi milliy direktorniki bu o'rtacha hisobda olamiz 5,5 ming dollardan 17,5 ming dollargacha olishi mumkin может undan ham oshar e, chunki hali liderskisi ham bo'ladi mana shu jarayonda ichida 1,5 ming dollari bu oylik sifatida e, milliy direktorning e, oylik sarfi uchun degan yana bitta bonusi juda yoqimli bu shunchalik jamoaga ega bo'lgan insonga to'lanib turgan haq Hop. Ko'rib turibsiz, mana bu jadvallarda qanday qilib o'sish mumkin bo'lgan nomma-nom berilgan, mana menejer, ha? Menejer kvalifikatsiyasi, direktor, исполнительный direktor, mana xovarangda yozib qo'ygan natsionalniy direktor. Eng yuqorisi ambassador kvalifikatsiyasi. I yonidagi jadvalda qanchadan qanchagacha daromad olishyapti bu insonlar yozib qo'ygan. Mani hozir kvalifikatsiyam direktor kvalifikatsiyasidaman man total life changer kompaniyasining direktori hisoblanaman и siz bemalol ko'rib olishingiz mumkin o'rtacha hisobda qancha mani daromad olib turganim endi mandan yuqorida e, turgan insonlar bor bugun bizni suhbatda ham mana e, mandan ancha daromadi kuchliroq inson e, ukraina kiyev shahridan hozir qo'shilib turibdi mana bizni suhbatda и u insonniki endi <laughs> manikiga qaraganda ancha yuqori Э, daromadi sababi mandan bir yarim yil ikki yil oldin boshlagan bu inson bu biznesni man keyin eshitganman вот mana o'sish jarayonlarini foiz ko'rinishida endi hamma narsa baribir e, ulushlar bitta bo'lingan kvalifikatsiya oshgan sari nimalar nimalar qo'shib olay turganlarini hammasini jadvalda ko'rib turibsiz Э, qanday o'stirish mumkin bo'l e, jamoani qanday tashkil qilish mumkin qanday sotish mumkin yoki qandaqa qilib e, bu biznesni rivojlantirish mumkin bugungi suhbatimizni e, ma'lumoti kamlik qiladi и o'shaning uchun man sizlarga maslahat berar edim bugun tanishtiruv bo'lib o'tdi tanishtiruv siz o'zingizni tanishingiz kim aytga sizni taklif qilgan bo'lsa shu insonga chiqib turib to'liqroq ma'lumotda qanday olish mumkin bo'lgan yo'nalishini so'rang может o'zi tushuntirib berar yoki uni уже bu biznesda yo ustozi bordir bo'lishi aniq chunki bu yerda ustoz shogird biznesi deyishadi mana siz ko'rib turibsiz startni boshlash uchun yuqoriroq boshlash uchun tuzukroq boshlash uchun 300 dollar umumiy to'lovda yetib kelishi, registratsiya qilish va asosiy narsa bitta 275 dollari bu mahsulotga ketadi. Yasoti. Bir oyligini o'zingiz iste'mol qilsangiz oilangiz bilan, qolgani e, kimgadir baham ko'rgani yoki kimgadir sotgani qo'lingizda bo'lish uchun. Xo'p. Umumiy berilayotgan ma'lumot bugungi mana shulardan iborat. I e, agar savollar tug'ilgan bo'lsa siz bemalol murojaat qilishingiz mumkin e, manga ham hozir kamerani yoqaman Mani ko'rib turinglar Xo'p. Mana shu ma'lumotlar. Ma'lumot juda kam. Mani o'zimga ham boshida tanishganimda e, bu ma'lumot kamlik qilgan. bugun nimalar bilan tanishib oldilar bugungi uchrashuvimiz bejiz bo'lmasa kerak hayotingizda chunki kimdir bunaqa ma'lumotlarga bir chekkadan eshitib qolgan bo'lishi mumkin kimdir birinchi marta shu qisqa bo'lsa ham birinchi marta mana shu narsaga ro'para bo'lib oxirigacha yetib borishi mani o'zimga qiyin bo'lgan chunki bugun bilgan ma'lumotimiz amerikani total life changer juda kuchayib kuchayib rivojlanib turgan onlayn biznes qilsa bo'layotgan turgan yo'nalish ikkinchisi nima yo'nalish to'rtta kerakli bo'la turgan hozir hayotda dolzarb bo'la turgan masalalarni hal qiluvchi mahsulotlarga ega va bu bozorda kompaniyaga yuritib berishga kirishib o'zimizni daromadimizni olishimizni imkoniyati har bir kishiga bu ma'lumot hozir umumiy kompaniyani ichida olsa bir bilmayman bir 3-4 foiz ma'lumotga ega bo'ldingiz. Shunaqa ishlar. Agar kimdadir hozir e, savol hozirroq tug'ilgan bo'lsa, bemalol hozir mikrofonni yoqib murojaat qilishingiz mumkin. Man e, bitta ikkita savolga javob berilishga imkoniyat topaman. Savollar bormi? Yo bo'lmasam chatdan yozib yuboringlar. Так, bo'lmasam savollar yo'q ekan. Sizlar bilan bugun e, suhbat o'tkazganimga sizlarga ham tashakkur, minnatdorchiligimni bildiraman. Kimgadir agar yangilik bo'lgan bo'lsa, e, bu yangilikdan qiziqing. E, Men aslida buni bir 3 kun, 1 hafta orqasidan surishtirib buni biznesda turgan insonlar bilan uchrashib gaplashib qaytadan zoomga e, uchrashuv belgilab mana bunaqa rasman emas e, teta tet gaplashib olib yozib chizib marketingini e, qayerdan daromad nimaga keladi qayerdan nimaga qanday qilib bu jamoa degani nima hammasini surishtirib surishtirib boshlaganman shuning uchun maslahatim siz ham tezda qaror qilmangda yaxshisi surishtiring chunki hayotingizdagi juda kuchli yechimni hayotingizdagi oilangizni qanaqadir yumushingizni yoki hattoki shunaqa insonlar borki shu darajada bu biznesni qurib yuborganki amerikada Stormy Wellington degan inson bor hozir oyiga million dollar ishlaydi 8 yildan oshdi bu kompaniya bilan hamkorlik qilib turgani Men uni instagram orqali ko'rib ko'rib ko'rib ko'rib endi tanimayman ingliz tilida gaplashadi boshqa taraflardan surishtirib ko'rdi yoki e, ankantera degan inson bor u уже e, lotin amerikani juda katta daromad olib turgani uni e, oylik daromadi kamida besh yuz ming dollar har oy yoki shunaqa inson bilan man tanishganman varlam grigoryan rossiyada yashaydi o'zi armani ikki yil ichida besh yuz ming dollar ishlagan hozir endi hozir daromadini aytmayapti shu ikki yilligini aytib bergan shaxsan uchrashganmiz yoki o'zimiz bilan birga mana aleksandr patapov mana уже e, ikki yildan oshiq bu total life changer kompaniyasi bilan e, nima hamkorlikda rivojlantiryapti biznesni ukrainadan turib hozir shunaqa tanishlari chiqib ketgan jamoasida Izrail, rossiya ukraina mana o'zbekistondan hattoki o'zini jamoasida э, hamkorlari bor и man bitta savol berganda qisqa muddatda aytgan endi qisqa muddat deganda ham bir yildan sal oshiq muddatda aytgan sakson ming dollar daromad olganim так что do'stlar bugungi э, suhbatimiz shundan iborat edi suhbatimizni to'xtatamiz zerikib qolishlaringni xohlamayman kimdadir savollar bo'lsa e, telegram orqali bemalol yuborishingiz mumkin uchrashguncha xayr все саш мы закончили